sur toi, ma reine, comme un chat de toi en toi. J'avais retenu la scène, j'étais sûr de moi-même, entre nous, de toi à moi. Inutile de virer à l'envers. Je suis pas faite pour vivre en enfer. Je t'ai bien ciré les pompes dans tes moments de défonce quand t'avais besoin d'un flash. Il a fallu que je lâche toutes les choses que je cache pour espérer m'en sortir. Je pensais que t'étais celle qui m'aurait rendu plus belle, je pensais pas un jour partir. Inutile de vivre à l'envers. Je suis pas fait pour vivre en enfer. Dépité par tant de gêne, je vomis sur moi ma peine comme un chat de toi une peine, tu sais bien où ça nous mène entre nous de toi à moi.